ますそれでは踊っていただきましょう疾風乱舞の皆さんで優美光明ですどうぞ会場の皆様こんにちはこんにちは女子のよさこいチーム疾風乱舞と申します心を込めて演歌を踊りますのでどうぞ皆様ご声援のほどよろしくお願いいたしますよろしくお願い 部2018優里光明 会場の皆様に感謝を込めて、はい、ありがとうございましたランブの皆さんありがとう